Hola, les damos la bienvenida a Suma Educación Perú, plataforma educativa que tiene como propósito contribuir a tu formación profesional en el campo educativo, mediante cursos de capacitación y asesoría pedagógica de calidad, teniendo en cuenta la innovación, creatividad y el trabajo colaborativo. Mi nombre es Anthony Valladolid Bayón y soy actualmente estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuento con reconocimientos internacionales en el rubro de la robótica educativa, asimismo a nivel nacional en la capacitación de programación y electrónica para todo tipo de público. En esta ocasión seré tu profesor del curso de Fundamentos de Arduino para Docentes. En este curso vamos a trabajar con la placa de desarrollo Arduino, el cual representa todo un ecosistema tecnológico para desarrollar proyectos electrónicos, a los cuales les daremos vida a través de la programación. Los proyectos serán realizados en un entorno de simulación a través de la plataforma web Tinkercad, el cual podrás acceder desde tu navegador de internet. Aparte de esta breve introducción, quiero darte las gracias y al mismo tiempo felicitarte de que estás aquí con nosotros haciendo este interesante curso preparado especialmente para ti. Tú me irás después o pues nos contarás por los medios de interacción virtuales qué te está pareciendo el curso. Te espera una ruta de mucho aprendizaje, así que iremos con calma y sin apuros. Para ello quiero que te vayas preparando mentalmente para aprender los temas que se van a desarrollar en el curso y vivenciarlos en tu práctica pedagógica en el aula junto a los estudiantes. Así que mucha atención, porque en este curso pueden salir muy buenas ideas para trabajar algún proyecto de aprendizaje innovador con tus estudiantes. Los temas que vamos a aprender en este curso son sobre electrónica básica, programación en código y bloques, uso de sensores y actuadores en proyectos con Arduino. Además, al finalizar el curso te alcanzará algunas fuentes de información extra para que sigas indagando y buscando más información que te va a ayudar a tu formación profesional. Durante el desarrollo de cada clase voy a hacer mucho hincapié para que salgas con grandes ideas que te permitan hacer la mejor clase posible con tus estudiantes y concretizar tus proyectos en Arduino junto a ellos. Pero antes quiero darte la clave para terminar con éxito este curso. ¿Sabes cuál es la clave? La clave es la organización. Por experiencia, en los cursos online uno se levanta un día y dice, wow, hoy tengo mucho tiempo y por lo tanto voy a hacer un curso. Entonces, adquieres el curso de Fundamentos de Arduino para Docente y arrancas con todo. La primera semana, durante todos los días observas 3 o 4 videos donde analizas bastante información, pero después tu ritmo va decayendo, porque van surgiendo las cosas del día a día, del trabajo, de la casa, del colegio, y todo ello nos va desgastando. Por eso insisto en que la clave es la organización. Así que un día puedes decir, voy a organizarme para desarrollar el curso los lunes y miércoles, o los martes y jueves, o voy a dedicarle todos los sábados o todos los domingos. Para ello te recomiendo que todo lo pensado lo escribas en un planificador de tareas o en una agenda, para que lo puedas cumplir. Recuerda que la constancia y la organización te van a llevar al éxito. Realiza el curso sin frustración, sin apuro, sin presión. Recuerda que es un curso online y lo puedes hacer a tu ritmo, a tu velocidad, al tiempo que mejor se te acomodo. Ah, y siempre contarás con el equipo de Suma Educación Perú para resolver todas tus dudas. Pues nuestro objetivo es que termines el curso al 100%, que te diviertas, que la pases bien y que interactúes con los demás participantes de este curso. Para terminar, quiero invitarte a que te unas a las redes sociales de Suma Educación Perú, donde vamos a absorber cualquier consulta, dudas, publicar novedades y eventos. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. Además tenemos un canal en YouTube donde estaremos compartiendo videos de interés para todos ustedes. Voy a dejar en este video los enlaces para que puedas unirte a las redes sociales de Suma Educación Perú. Así que nada, hasta aquí esta bienvenida y presentación del curso y nuevamente gracias. Mil gracias por confiar en nosotros. Espero no decepcionarte, espero que puedas llevarte lo que viniste a buscar en este curso y mucho más. Espero que pongas todas las ganas y el compromiso para culminarlo y sobre todo compartir lo aprendido con tus estudiantes. Bienvenido a esta linda comunidad de Suma Educación Perú. Sin más, te espero en la siguiente clase. Hasta luego.